my Give it to me. 还想不想讨人喜欢？只想做个迷人的混蛋啊！ Gucci Prara Prara Gucci Gucci Prara Prara Gucci Gucci Prara Prara Gucci Gucci 若唯唯诺诺在这弹指，怕浪一世；不语花不成诗。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏砰砰跳，你留下你的坏笑，你。不。 你能不能做我男朋友？我想勾勾你的小指头。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。 Gucci Prada Prada Gucci Gucci Prada Prada Gucci Gucci Prada Prada Gucci Gucci Prada Prada Gucci Gucci Prada Prada Gucci Gucci Prada Prada Gel bile özlerge dolu Vermez haytalan dolu Gucci, Prada, Prada, Gucci, Gucci, Prada, Prada, Gucci, Gucci, Prada, Prada, Gucci, Gucci, Prada, Prada, Gucci, Gucci, Prada, Prada, Gucci, Gucci, Prada, Prada, Gucci, Gucci, Prada, Gucci, Gucci, Prada, Prada, Gucci, Gucci, Prada, Prada, Gucci, Gucci, Prada, Prada, Gucci, Gucci, Prada, Prada, Gucci, Gucci, Prada, Prada, Gucci, Gucci, Prada, Prada. Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Prada, Prada, Prada, Prada, Prada, Prada, Prada, Prada, Prada, Prada, Prada, Prada, Gucci, it Prada, my Gucci, Give Prada, to me. 你和猪有没有区别？没有。 <laughs> 有。 <laughs> 第二个问题，你爸妈知道你是傻子吗？不知道。 <laughs> 第三个问题，你傻还是我傻？我傻。好，最后一个，最后一个，最后一个，你有我蠢吗？没有。 Gucci Gucci Prada Prada Gucci Gucci Prada Prada Gucci Gucci Prada Prada Gucci Gucci Prada Prada Gucci Gucci Prada Prada Gucci Gucci Prada Prada 躺在你学校的操场看星空，教室里的灯还亮着，你没走。